hogy érezted ma ezen a napon magad? Sirályi. És tegnap? Jó. És te lyukasztottad ki azt a nagy légvárt tegnap, ö, múltkor? Nem. Megszületett a kishugom, meg elmentünk a bujihoz, meg egyébként buj, buj, buj. meg És otthon mit szoktál csinálni? Mi, mi, mi, mi? Játszani szoktam a tesómmal. De mikor nincsen otthon, mikor apánál van, akkor nem vele szoktam játszani, hanem, hanem egyedül. Jól hangzott, és eljöttem, mert nagyon tetszik most is és voltunk kirándulni tegnap. És vannak hiányzók? Van. Igen. Há. És hogy tudják a hiányzókat? Csak egyet tudok. Nem mondod. Kinga. És te, és te többet ismersz, ki hiányzik még? Nem. Ő, nálatok nincs olyan hiányzó, aki nem akar eljönni, vagy van olyan ember, hogy nem akart eljönni, és nincs aláírva? Neki apa? is nagyon, de pára nem jöttek el. És miért? Mert ők már mennek nyaralni. Nem, én azt mondtam hogy csináld a hidat. Én Gellért Tibia Renáta nevem, nagyon szeretem a lovako, lova, lovakat, szeretek játszani a lányokkal, és szeretek barátkozni.